dos i som-hi! Amb totes dues mans, alçades a la lluna, obrim una finestra en aquest cel tancat. Herem-nos de les dones que tones del fregar i el bolquers. Deixarem les escombres per pastura del foc, els rocs i les cassoles, el blagüeig i el sabó. I la sandra que resti no la canviarem ni per l'or ni pel ferro, ni centres ni punyals, sortides de la flama, sortides de la vida, per arma i per escombres.